me sentindo tá bem. Eu não tava você vem tô botando teu. Bota vai, bota vai, bota vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu, cê tá com cara de mar. Ai, ai, ai, ai. Cê joga com cê vai ver agora. Vai, menina, me deixa.